Hai, kau kata aku kan aku nak sangat mulut kau ni dekat jantar. Kau faham Eh. Eh. Kau nak bermaju, kau pergi pasal lah. Tak payah lipatkan aku. Alah, nak tunjuk baik kau non. Perempuan tak malu, pun. Eh, kau ni kan tak laku sangat kau siapa lelaki orang 呀。 <laughs>